લીબરઓફીસ બેઝ પરના આ મૌખિક ટ્યુટોરીયલમાં તમારું સ્વાગત છે ફોર્મ બદલવા પરના આ ટ્યુટોરીયલમાં આપણે ફોર્મમાં ડેટા કેવી રીતે દાખલ કરવો અને ફોર્મ કેવી રીતે બદલવું તે શીખીશું આગળના ટ્યુટોરીયલમાં આપણે લીબરઓફીસ બેઝની મદદથી ફોર્મ બનાવતા શીખ્યા આપણે આપણા લાઇબ્રેરી ડેટાબેઝના ઉદાહરણમાં એક સરળ પુસ્તકો ડેટા એન્ટ્રીનું ફોર્મ બનાવ્યું છે ચાલો જોઈએ કે આ ફોર્મનો ઉપયોગ કરીને બુક્સ કોષ્ટકમાં આપણે કેવી રીતે ડેટા દાખલ કરી શકીએ ચાલો પ્રથમ LibreOffice બેઝ પ્રોગ્રામ જો પહેલેથી ખુલેલ ન હોય તો તે ખોલીએ અને આપણો લાઇબ્રેરી ડેટાબેઝ ખોલીએ જો બેઝ પહેલેથી જ ખુલેલ હોય તો આપણે અહીં ફાઇલ મેનુ અંદર ઓપન ઉપર ક્લિક કરીને લાઇબ્રેરી ડેટાબેઝ ખોલી શકીએ છીએ અથવા ફાઇલ મેનુ અંદર રિસેન્ટ ડોક્યુમેન્ટ્સ પર ક્લિક કરીને કરી શકો છો હવે આપણે લાઇબ્રેરી ડેટાબેઝમાં છીએ ચાલો ડાબી તકતી પર ડેટાબેઝ યાદીમાં ફોર્મ ચિહ્ન પર ક્લિક કરીએ નોંધ લો કે આ ફોર્મ હેઠળ બુક્સ ડેટા એન્ટ્રી ફોર્મ આ વિન્ડોમાં કેન્દ્રમાં પ્રકાશિત કરવામાં આવે છે ચાલો આ ફોર્મ નામ પર જમણું ક્લિક કરીએ અને ઓપન પર ક્લિક કરીએ હવે આપણે વાદળી બેકગ્રાઉન્ડ સાથેની નવી વિન્ડો જોઈએ છીએ જેમાં બુક્સ કોષ્ટકોના ફીલ્ડોને અનુરૂપ લેબલો અને લખાણ બોક્સો છે ચાલો દરેક ક્ષેત્રમાં જવા માટે ટેબ કી પર ક્લિક કરીએ અને જેમ આપણે છેલ્લા પર જઈએ બેઝ આગામી રેકોર્ડ ખોલે છે આ રીતે આપણે રેકોર્ડથી પસાર થઈ શકીએ છીએ અથવા આપણે રેકોર્ડ વચ્ચે સંશોધન કરવા માટે તળિયે ટૂલબારમાં આવેલા કાળા ત્રિકોણ ચિહ્નો વાપરી શકીએ છીએ વૈકલ્પિક રીતે કોઈ એક ચોક્કસ રેકોર્ડ ઉપર જવા માટે તળિયે ટૂલબારમાં રેકોર્ડ નંબર લખો અને એન્ટર કર અથવા કે ટેબ કર દબાવો ચાલો છેલ્લા રેકોર્ડ પર જઈએ જે પાંચમો છે ચાલો હવે એક નવો રેકોર્ડ ઉમેરીએ આ કરવા માટે ન્યૂ રેકોર્ડ ચિહ્ન પર ક્લિક કરો જે નીચેના ટૂલબારમાં લાસ્ટ રેકોર્ડ ચિહ્નના જમણી બાજુ બીજા સ્થાને આવેલ છે નોંધ લો કે આપણે ખાલી લખાણ બોક્સ જોઈએ છીએ અને તળિયે રેકોર્ડ નંબર 6 કહે છે હવે આપણે એક નવી પુસ્તક વિશેની જાણકારી સાથે નવો રેકોર્ડ ઉમેરવા માટે તૈયાર છે ચાલો ટાઇટલ લખાણ બોક્સમાં પેરેડાઇઝ લોસ્ટ લખીએ અને નવી ફિલ્ડમાં જવા માટે ચાલો ટેબ કળનો ઉપયોગ કરીએ ચાલો ઓથર સામે જ્હોન મિલ્ટન લખીએ પબ્લિશર યર સામે 1975 લખીએ પબ્લિશર સામે ઓક્સફોર્ડ લખીએ અને પ્રાઇસ સામે 200 લખીએ ત્યાં આપણે બુક્સ ડેટા એન્ટ્રી ફોર્મના ઉપયોગથી બુક્સ કોષ્ટકમાં એક નવો રેકોર્ડ દાખલ કર્યો છે આપણે આ વિન્ડો બંધ કરીશું આપણે આ રીતે વધુ રેકોર્ડ અથવા ડેટા ઉમેરી શકીએ છીએ ચાલો જોઈએ કે બેઝે આપણે હમણાં જ દાખલ કરેલા છેલ્લા રેકોર્ડ સાથે બુક્સ કોષ્ટક સુધારેલ છે કે નહીં આ માટે LibreOffice બેઝની મુખ્ય વિન્ડોમાં જમણી તકતી પર બુક્સ કોષ્ટક પર બે વખત ક્લિક કરો નવા રેકોર્ડની નોંધ લો જે આપણે ફોર્મ મારફતે અહીં ઉમેરેલ છે ઠીક છે આપણે હવે આ વિન્ડો બંધ કરીશું આગળ ચાલો જાણીએ કે આપણા ફોર્મમાં સરળ ફેરફારો કેવી રીતે કરવા આપણે ડાબી તકતી પર ડેટાબેઝ યાદીમાં ફોર્મ ચિહ્ન પર ક્લિક કરીશું બુક્સ ડેટા એન્ટ્રી ફોર્મને બદલવા માટે તેના પર જમણું ક્લિક કરી અને પછી એડિટ પસંદ કરી તેને ખોલો એક પરિચિત વિન્ડો હવે ખુલે છે સિવાય જો તમે લેબલ ટાઇટલ પર ક્લિક કરો તો તમે ઘણા નાના લીલા બોક્સ લેબલ અને લખાણ બોક્સ સાથે બંધાયેલ દેખાશે આનો અર્થ એ થાય છે કે આપણે ફોર્મ ડિઝાઇન વિન્ડોમાં છીએ અને આપણે ફોર્મનો દેખાવ અને સ્વરૂપ અને તેના તત્વો તેમજ તેના કાર્યો બદલી શકીએ છીએ ઉદાહરણ તરીકે આપણે લેબલો અને લખાણ બોક્સની ગોઠવણી અને માપ બદલી શકીએ છીએ આને ગુણધર્મો પણ કહેવામાં આવે છે લેબલ ટાઇટલ પર બે વખત ક્લિક કરો આ એક નાની પોપઅપ વિન્ડો ખોલે છે જેને પ્રોપર્ટીઝ કહેવાય છે વિવિધ ઘટકોની અહીં નોંધ લો હવે ચાલો લેબલ ઓથર પર ક્લિક કરીએ નોંધ લો કે પ્રોપર્ટીઝ વિન્ડો રિફ્રેશ થાય છે અને લેબલ ઓથરના ગુણધર્મો બતાવે છે તેથી જેવું આપણે ફોર્મના વિવિધ ઘટકો પર ક્લિક કરીશું તો આપણે જોઈશું કે પ્રોપર્ટીઝ વિન્ડો આપણે પસંદ કરેલા તત્વના ગુણધર્મો બતાવવા માટે રિફ્રેશ થાય છે હવે પ્રોપર્ટીઝ વિન્ડોનું શીર્ષક આ રીતે છે Properties Multi-Selection આનું કારણ છે આપણે જોઈએ છીએ કે ઓથર લેબલ અને તેના લખાણ બોક્સો અડીને છે તેઓ એક લીલા બોક્સના સમૂહમાં મૂકેલ છે બેઝ ફોર્મના લેબલો અને તેને અનુરૂપ લખાણ બોક્સોને આપોઆપ જ એક જૂથ બનાવે છે આપણે તેમને જૂથમાંથી કાઢી શકીએ છીએ લેબલ ટાઇટલ પર જમણું ક્લિક કરો પછી તળિયે ગ્રુપ પર ક્લિક કરો અને પછી અનગ્રુપ પર ક્લિક કરો હવે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે લેબલ ટાઇટલ અને તેના લખાણ બોક્સ જૂઠ વિનાના કરવામાં આવ્યા છે આ રીતે આપણે ફોર્મ પર વ્યક્તિગત ઘટકોના ગુણધર્મો બદલી શકીએ છીએ આગળ ચાલો ટાઇટલ લખાણ બોક્સમાં ટૂલટીપ ઉમેરીએ હવે ચાલો પ્રોપર્ટીઝ વિન્ડોમાં તળિયે જઈએ હેલ્પ ટેક્સ્ટ લેબલની નોંધ લો અને અહીં ચાલો લખીએ Enter the title of the book here હવે આપણે ટોચ પર ફાઇલ મેનુ નીચે સેવ ચિહ્ન પર ક્લિક કરીએ અને ફોર્મ સંગ્રહીએ અને આપણે આ વિન્ડો બંધ કરીશું ચાલો હવે જોઈએ આપણે કરેલ સુધારા પછી આપણું ફોર્મ કેવું દેખાય છે આ માટે ચાલો બેઝની મુખ્ય વિન્ડો પર જઈએ ડાબી પેનલ પર ફોર્મ ચિહ્ન પર ક્લિક કરીએ અને જમણી તકતી પર બુક્સ ડેટા એન્ટ્રી ફોર્મ પર ક્લિક કરીએ ચાલો ટાઇટલ લેબલ અથવા લખાણ બોક્સ પર માઉસ નિર્દેશ કરીએ નોંધ લો કે ટૂલટીપ દેખાય છે Enter the title of the book here. તેથી હવે આપણે શીખ્યા કેવી રીતે આપણા ફોર્મમાં સરળ ફેરફારો કરવા આપણે ફોર્મમાં વધુ ફેરફારો કેવી રીતે કરવા તે બેઝ ટ્યુટોરીયલના આગળના ભાગમાં જોઈશું અહીં અસાઇનમેન્ટ છે મેમ્બર્સ કોષ્ટક માટે સરળ ફોર્મ બનાવો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 આ યોજના spoken tutorialorg દ્વારા સંકલન થાય છે આ ઉપર વધુ માહિતી spoken tutorialorg intro ઉપર ઉપલબ્ધ છે આઈઆઈટી બોમ્બે તરફથી ભાષાંતર અને રેકોર્ડિંગ કરનાર હું કૃપાલી પરમાર વિદાય લઉં છું જોડાવા બદલ આભાર